Ayer mismo pusimos en marcha un plan de empleo para el segundo semestre de este año. Nuestros recursos son limitados, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han restringido extraordinariamente los fondos que en otros ejercicios anteriores habían destinado a planes de empleo, pero dentro de nuestras posibilidades el Cabildo de Gran Canaria va a hacer un esfuerzo muy importante en el segundo semestre, que vamos a intentar dar eh, empleo con objetividad, además a través de, la, de las oficinas de empleo del Gobierno de Canarias a unas 400 personas, con lo cual aliviaremos la situación de 400 familias.